你等我飞到头都乱啦，哇哇哇哗，犀利喎！你帮我转，向前飞。咁靓嘅，系啊好靓啊。所以你一路向前飞啫嘛，你其实我帮你转弯。睇呢度，哇，啲船仔，船仔嚟噶？系啊，船仔。 老婆都識揸飛機啦，超好玩！又因为我哋睇到呢個 distance 係飛到嚟我哋而家千幾米高度系三十六米即唔算好高。飛高啲先。呢度呢度應該清水灣灘嚟㗎。 跟住係嘛？啊，啱到㗎啦，一百一百九啊幾嚟啊，一百九啊幾啊，走到㗎啦。我會揾到佢啊！見到啦，見到我哋㗎啦。因為你一度影住我，幫佢降落。你喺裏面啦！你小心啊！知道啦。